witamy Was na kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj znajdujemy się w Ułężu na Agro Show, także zapraszamy Was do obejrzenia relacji. sky by the ocean blue Every mile lost, my soul renewed Taken by the sunrise and the golden view Walking slowly in the mountains underneath the constellations wracamy z targów. Było naprawdę bardzo miło zobaczyć targi z tej strony zaplecza, co zresztą zobaczyliście na filmie i mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć! Cześć!